sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, ehm, pensavo a un video che ho caricato ieri sul mio canale Tastiera che riguarda, diciamo, ehm, un medley su Mina principalmente, credo una delle più grandi cantanti del mondo, è un po' di Renato Zero, eh, cioè si tratta di, um, diciamo, una serie di pezzi che ho dedicato a mia madre per il suo compleanno, che è stato il 7 febbraio scorso, e ha compiuto 54 anni e appunto nei giorni scorsi ho deciso di interpretare questi pezzi eh, di Mina, di Renato Zero ma preparati veramente in pochissimi giorni, due giorni, quindi molto più un'improvvisazione è stata. Eh, come sempre ho fatto del il mio meglio, cioè almeno ci ho provato, come dico sempre, eh, Mina e Renato Zero, perché Mina e Renato Zero sono diciamo due o tre cantanti preferiti di mia madre, ovviamente Mina appunto eh, probabilmente veramente una delle più grandi cantanti del mondo. Um, Sara, uh, sono d'accordo sul, sul, fatto del genere, ma non è nemmeno il mio genere in generale, perché, ma perché io comunque prediligo lo strumentale, come, come certamente sai. Uh, forse un po' più il genere di un altro cantante che mi piace, che tra l'altro è nato lo stesso giorno di mia madre, lo vedrai spero più tardi o domani, in cui dovrei caricare questo secondo video dei quattro video di cui ho parlato che aveva arretrati che dovevo caricare e quindi questo secondo video è, ehm, è un tributo a questo a quest'artista ma poi vedrà, vedrete insomma lo scoprirete tanto comunque appunto è una cosa che cioè, massimo domani dovrei caricare penso penso questo video se no addirittura stasera vediamo un po' e poi sì appunto pensavo anche agli altri due video che fanno riferimento ad altre due cose uh, cioè sarebbe un ultimo pezzo non ho sono ad aria argento che ripeto eh, si è trattato in questo caso di un tributo fatto al film per il suo anniversario di uscita qui il 5 gennaio 2001 eh, quindi è un pezzo veramente molto arretrato questo ma sarebbe l'ultimo dedicato al film eh, che si intitola Swan comunque Swan Cigno Uh, comunque, tra l'altro Dario Argento è uscito uh, qualche giorno fa, è uscito il suo nuovo film, Occhiali Neri, che credo sia anche il suo ultimo film, cioè ha cioè 80 anni, 81 <laughs> anni. Sì, non credo che girerà più dopo, insomma, questa è una sceneggiatura riportata in vita dopo vent'anni, se non erro, anche grazie alla figlia Asia, che tra l'altro recita nel film, ehm, però sappiamo, Asia Argento, insomma, <laughs> non è che è proprio questa straordinaria attrice, ma è sempre stato un punto carente la, per dare argento agli attori. Eh. E poi c'è questa Elenia Pastorelli, che è una giovane attrice che, se non sbaglio, ha vinto anche il Davide di Donatello per la miglior attrice protagonista, non protagonista, non ricordo esattamente, per lo chiamavano Gigolo Bo, un buon film italiano uscito qualche anno fa. Comunque sono curioso di vedere questo film, uh, spero quanto prima, anche per la colonna sonora, che c'è il compositore che si avvicina allo stile dei Goblin, insomma vedremo. Certamente, uh, leggendo le varie critiche, non bisogna aspettarsi chissà che cosa, ma comunque nemmeno un, lo schifo più totale, almeno da quello che ho letto, quindi comunque una, una cosa abbastanza buona, vedremo. E poi sì, questo invece è il quarto, il quarto pezzo, anche se non so uh, se metto prima quello di dare a gente, diciamo dal non ho sonno, oppure quest'altro pezzo, quest'altro pezzo pure è tratto da un altro film, un capolavoro che è uscito in Italia, già ne, già ne ho parlato di queste cose, comunque è uscito in Italia il 25 gennaio 2002, quindi sono anche 20 anni di questo film, ma poi ne parlo meglio appunto quando caricherò finalmente il pezzo, spero tra qualche giorno, vedremo. Uh, sì, uh, sul resto non sto pensando a nulla, forse un'altra cosa che ho pensato ieri, forse ricarico questo video, ma il video di ieri, questo pensiero che ho fatto ieri, ma non lo so, se necessario, sì, credo di aver detto tutto, ehm, come sempre se mi dovesse venire in mente qualche altra cosa, la scrivo in descrizione, quindi il preview che avete visto all'inizio, non so se lo metto, ma vediamo, comunque fa riferimento a questo tributo per mia madre che ho fatto ieri, poi se vi interessa come sempre metto il link completo, il video completo in descrizione, sì, veramente è tutto. Have eh, a great day, a domani.